27 października, wtorek. Zaczynamy nagrywanie. Zobaczymy co dziś udać, kogo poznamy się. Świętego Święta. Jak Toma. Bien, 61 zabytek konkret jak piękna sprawa Patrzcie, kolejny komputer. Dell tymczasem. Inna porcelana śmielowa. Na zabawki, tym razem domek dla dziecka. Chyba. Znalezisk. Mogę na przykład znaleźć sztuczne zęby. Warszawa, magazyn Kino 78 rok. бутылок до кармения